eyo eyo eyo siphinde sabuya namhlanje namhlanje asenzeni il episode 9 eh senza u-i letter lokho yabo so uh, singeneni ku-photoshop no-photoshop illustrator eh so sebenza illustrator no plugins just nje futhi le ntuzane illustrator any vision asilindeni ivuleke then sihlale phezu umsebenzi alright alright uh, create new document ubani uh, u-i uh, sebenza nge-width ewu-1000 point i-height ewu awu-600 uh, siwam k high resolution run rates yabo ya la la la la la asingeneni sibone ukuthi ayi ungashintsha kanjani ube yilokho yabo alright alright alright alright sidobeni something like icycle sekele sekele and mm, then si minimize there eh? alright that's some sort of type of ice bone no no no. Yabo. Esamsobheka-ke la. Ozoba nekhefu yabo. Asivuleni la. No rough lo. Yes, there. Perfect. Mm, then send it ube white, see? wahlanje exact right duplicate duplicate lana then sishintshe to u black always black awuzela ngaphansi sibhekeni but u black wethu ah uthi kubaleka kancane yes so alright alright alright alright asibambe ngo-two kanje or sibambe konke yabo highlight ¿eh? alright size la already uyaphuma sibhekeni Alright, сюда. Сомкните яйца. Yes. Alright, that's fixing that. sibone ni sifixile alright asibambeni kanje simayinaza ke kumele <clears throat> sisuse lokhu okumoshekile la ya let's check hayi kondese alright silungise siqambene nje sikuhlanganise size la hlanganise konke lokho yes size la okay sibambeni lokhu nalokhu sibone ukuthi akukho nokusalela akukho sikubuyise Alright. Uh, Size la, sibone, sipolishe. Yeah. Then la, I think, I'm not sure. Zoom in again. something ekanje ya asibuye la sihighlight konke ke lokhu sikuhlanganise then size la sithi bla then le iyona logo yethu asigruphe and then sibike la or sibhaleni ke manje okay ithi-ke compan compan name All right. Size la seçeneği tagline. Ah. Bathi fonti le najayiba. Suninite teeny, teeny, teeny extends. I'm gonna do 200. Let's minimize it. Right, see? Hello, a single PVC. See, align. Yeah. Let it look it up. Ala. Residence are I. And then as type PS lungis lungisala local one senza mangio uno in loco to aspaleno to alright um, la go to senza ini manje alright alright alright alright spin any cycling then doing something else so constituents mm -mm -mm. mm, mm. thingy rights because I I nope it's a group here ah. eh? asanele asibone igrupekile asikhopheni amagama ethu la copyste la siminimalize le align align konke yes yesilokhu yesibili le yesithathu mm, ke manje yesithathu sodlala kanjani ngayo mm, mm, nginayo idea u-i nje alright asithini nje clicking on J rotates it mm, right duplicates it to white and I, I take a white take a I patsige sobona uthini ezophuma but eish ayi nje naka naka sakayithe kanjes ibe sesenta alright le siduplicate ibe exact lo awube white check alright sansizwenze kanje wayemsona sathi izokhonto ephumayo alright alright alright sizwe la lo simduplicate phezulu kuza la Send to the right. Then with the, some duplicator. sinciphise senze ube black i think yes umoja okay as highlighting ke yes u-ailo wesithathu ayi umile ophumile then asihlanganiseni ke lawo kumele ahlangane nala lo kumele ahlangane yes uphumile sibhekene yonke into ayikho into e-highlightekile la e-white ayikho yes listle a represent i ah, sizeni la ah, sigroupe ya thina since le series yonke senza eh, solid colors yabo so if like udinga sithi company logo omunye nje company name i mean if like udinga something uthi hayi okay le uyithandile ucele sidlale ngama-colors ungasho then-ke silwe nayo sikhiphe leyo nto leyo ocabanga ukuthi ingenzeka kuyona so for now ama-solid colors black black black black black so just uminimize isikhathi yonke into ibe ihlala sihlale on point yabo alright sasiseveni isibone sasaseva no sasiseve sisin desktop uh, eh, i uh, eh, create new folder sicreate as i yeah then save le ifile le then bese exporter to png yabo eh yesithathu le dan Sevalis Billy Andiamo Sevalis Billy Andiamo su Sevalis Billy seven le eyokuqala ke manje yes so manje into ekumele siyenze ukuthi siyoyibona ukuthi izoba kanjani kwi ofisi uyibrandile yabo so uh, don't necessarily it's fine as within la asam so check again ooh with imocap yethu sivuleni imocap sibheke-ke manje ukuthi izoba kanjani if uthiwa usuyayibrand yabo usuyayi-representa right vuleka vuleka vuleka alright alright alright ya sathathe namalog ethu siwaphoseni la sizosebenza khona-ke siyawakhipha bamba lawa siwaboye siwabeke la siqale ngale kuqala alright Algo. Estamos anche del Zagonchi che Biz sostanze sotra gela. Another sostanze sotra gela. Su le package ihamba na wonke lama lama file lawa. If na ufuna ukuzenzela uyibona ukuthi ngingahlala kanjani ungayithatha uwasebenzise uh, eh, ama-illustrator file pdf file any file zobe in, azo-includwa la iyona le yokuqala erepresent u-i yabo then asi-check-e le yesibili-ke manje ukuthi iba kanjani yona sivini silinde samso-check-ke iyona u-i wethu wesibili lo asamsobheka owesithathu lo iwesithathu nguthandile-ke lo bingena i-idea ukuthi ngenza kanjani but vele kwaba on point yabo ya yeah. yiwo lo owesithathu if like uthandile ungawudownloada ayorepresent ibrand yakho ya ya ya ya ya alright ya into emele uyenze like share subscribe tshena abangani tshena abangani tshena abangani ukuthi siyabuya la udownload wonke ama-files akhona uh, la ku-description um kube yakho yabo mina sengiyaphuma peace